transfert des 80 000 des familles les plus vulnérables Il y a encore des y Il y bourse familiale bourses familiales euh, euh, ils sont vulnérables Nous, ngi déjà di les bourses bourse 80 000 militants non militants il faut arrêter les militants là on ne distribue pas en part des militants on prend comme les on les prend comme des citoyens sénégalais. Nous ngeen sénégalais yi lañ parce que tu sais, nga lan la ñu bëri di confondre hmm. militant ak sénégalais le militant il est déjà sénégalais ceux qui ne sont pas militants ils sont aussi sénégalais Il amul xaj Sen, Nous, nous ñun Nous, nous, nous le sénégalais le sénégalais moo ñu voilà moo ñu le sénégalais moo ñu yitteel mais euh, li nga wax léegi rek ñi yàq ñooy wax naan séddale nañ des militant def nañ ni seen militant mais du loolu boo demoon tey si terrain bi di nga gis ñoo xamante ne jot nañ sax politique guñ xamuñ sax lan mooy politique kon donc bu ñu waxee ne militants yi la ñuy jox loolu pour bugg a yàq rek la le président Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais il est le père de la nation. tigi ñu nangu ko ñu bañ ko moom la fi yàlla teg te bi ko fi yàlla tegee tamit. moom tamit am na mat goo xamante ne li nga xamante ne guddeeg bëccëg ci la ne mooy luy ñoŋal askanu sénégal léegi te loolu yaakaar naa ne mm. sénégalais buy dox rek ci loolu nga war a dox kon donc il faut que gars yi bàyyi affaire kumba am ndey ala wala kumba amul ndey loolu amu fi président Macky Sall sénégalais yëpp la fi nekkal ay jëfam est ce que mi nga wulak loolu làq door doom door non loolu ki far nak man ki far tok man xam nga tay ki far ak man dama koy ar ki far tok man sama yon nekut ci mom non deug mo neexul rek deug mo neexul mais yow si sa bop yow mom mi may poser question bi xam na ne senegal macky sall senegal bu dox ci bir senegal rek moy sa president te ci lulay jëmele kanam rek lay dox kon fofu munuma japp ne kumba am day wala kumba amul day gaay kay dañu fogon ne du ngeen campagne non il est le père de la nation non munon nañu baña campagne mais nak loo gis rek loo gis rek am na yoon wuñ koy jaar moo si boppam moo sabab lu leen ma may leen hmm. moo tax il faut que tamit ñu bi waxtaan ak asan bi parce que làbbali fas yàqul dara kata que gars yi nee bu ngeen woon kilo léegi xaaju ngeen war No, lo lo loolu waxu waxu waxu waxu waxu waxu yàq la rek parce que tey euh, ki nga xamante ne euh, fi la yàlla non seulement nanguwu ko sax mais dala faa bugg a jëlee lépp lu mun a wax pour yàqal la mettre la en mal ak ak ak ak ak dina ko def mais nag am na loo nit ñi dofuñ. Mhm. nit ñi dofuñ xàmmee nañ pomme de terre ak angleterre sénégalais yi dofuñ de réew mi tey ku ko nar a salfaañe gaay na la du dem. kon donc réew moo xamante ay borom xam-xam ñoo fa nekk pour nga nax leen ci ay wax lu yomb parce que lépp loo wax dañ koy càbbar dañ koy analyser setal setal ko setantal ko ba xam ndax kii li muy wax nii ak li nga xamante ne moo war a nekk dëppoo légui ñu ñëw ci kaolax nak jéxalé fofu mhm. sa gaay né nañ ñu ci bari dana laqatu dé nan fossé won ci local yi ñu leen di gis fo né ñuy sédd légui xaaliss élection yi jarolu leen loolu lu am lam lu amul ci sa gis gis ñëk non xam nga gis nga gaay nañ bay di wax wax ju ñaaw wala ñuy jaxassé population bi wala ñuy jaxassé nit ñi euh, parce que tay euh, ñun ñu ci terrain bi guddii ak bëcc suba ngol ñepp ngi muyé la mayo mhm. jean amul paul tous les responsables de kaolak ñu ci terrain bi goudi ak beccëk xam nga bibé ñew luma la wax ni maangi door maangi door teud mangi door yew ki nga xamanteni dafa xey suba ba ker gi sedd ba jant bi yendalut fanaru parce que ci nexalaté ngén tollu yeen ni ngén grawé yeen politicien non non non ki eh, bul gis nexalaté nexal xam nga kan ngay nexal hmm. ki nga xamantene li nga warlo mom neko ci mais nit ku nek li nga xamantene warlo nga ak mom bo ci nekké mom dina am yaqin ne yow yaang ci yoon bi donte yegg go sax dana lam dana am patience ak volonté bo xamantene ak encouragement bu muy démé ak yow mais neexale amu fi réew mi ñoko ko bokk ñun ñëpp ben lañ. Mhm. jappal ma jàpp la ku nekk da ngay japp japp japp fi nga wara japp kon amul neexalaate tay loo ma neexal neexal neexal neexal té ma xamné yow mi lima bëgg doo ko def mais neexal bobu du sori. Mhm. lu du dëgg du yag mais Macky Sall dëgg la tek la vérité la transparence une gestion sobre et vertueuse mom la tek mhm. sénégal yépp nangul ko ko ci démarche bobu lañ nekk ah si démarche bobu lañ nekk. donc moo tax tiituñ ragaluñ rafuñ xalaat xofuleen xofuñ parce que nit su fekkee sa tànk fi nga teg fi nga ko teg xam nga ko xam nga fi nga fi nga jógee ak fi nga jëm kooku sa objectif da nga koy atteindre fa seen ndëgër laay ca local ya waxoo ci de su ndëgër laay xa xa na ngeen fase woon ci élection locale yi génn fës ah, jaxase carte gi yëpp génn sànni xaalis waye bi tekki gëna némé ko sanni nemmeeku mom euh yaré yarewuñ ñu noonu ndax euh, lu ñuy sànni amu fi lo soxla do ko sanni ñun dañoo soxla tabax Sénégal mhm. on a besoin de bâtir le Sénégal de construire le Sénégal de repositionner le Sénégal dans l'échiquier mondial donc on n'a pas le temps n'est-ce pas de di sanni ay Lolo, lolu li ma lay wax rek euh, ku bu lu ne dina la ko tam mais nak euh xawma luñ koy waxe ñu ngi koy gérer ñu ngi koy gérer bu baax baax ay wa dam demay ñëwaat rek sank mu ñu doon wax ba jëmele ci walu mbay bi euh ne mbay kadi mom mais mbay kadi ba xam ngeen ne contane ñu surtout ñi nga xam dañuy bay nekk ci mbayam noor bi parce que gis nañu seen mbayam noor bi état jappalé wu leen ci parce que tax moy dañuy bay ba paré seen soble beek seen pomme terre duñ am fuñ ko denc te bu yàggee day yàqu mbaa xam ngeen ne béguñu ci yéen non xam nga baykat moom sénégal euh, ak ci waxtu wi jëm ci wa jëmale ci wàllu juy euh, sëñ bi ndaw euh, dama ne buñ ne mbay rek man sama xol dafay sedd ndax président Macky Sall politique de agricole bi mu teg aduna bi yëpp ko rafetlu booy génn fii ba baykat yi jàpp la non man doomu baykat laa aywa man doomu baykat laa damay bay ba léegi sëñ ndaw mi xam na li may wax hmm. damaa bay ba toll ni ma toll lu ngeen ca def mbay mi gis nga mi. Hmm. Euh, de la semi à la production. ginaaw Proval nga bako legui de la semi à la production. Hein, de la hmm. production à la commercialisation président Macky Sall toujours le mu ngi. da koo ñàkk. da ko parce que moom doomu béykat la bay la gem parce que quand je xal la affaire de le premier facteur de développement c'est l'agriculture. est ce que xam ngeen lolu non mais luy xam ngeen lolu moy ndax geej amna ndox rek ndax xam ngeen lolu moy ndax geej amna ndox gis nga tay euh, bo jele euh, senegal dafa am lu ñuy wax euh, les services semenciers ñom ñoy chambar li nga xamantene mom la ñuy mom la ñuy ji xam nga mbay bo rado sa tol rato defar bom tali ba nga xamantene bay rek mo ci dess hmm yaay day da ngay deg tubab nan la pour avoir une bonne germination, il faut que la graine soit saine. Moi, Dieu, gantia kubar, gantia kubar, bon, comme rien, am Dieu bar. Bon, am Dieu bar, pas pareil. Hein? Mm. Da ngay am tol bo xamantene dafa fertile. Té euh non seulement tos ko bam ba tos ko bam bax non seulement tol yi dañ koy tos dé mais dañ ci tol leneen di ci def ay engrais. Hein, ah, di ci def ay urée. affaire ah. hmm. le président de la république chaque année faire subvention semence subventionné semence ba kuy hmm. DER qui lay projet wax DER lay indi ne yi matériel dem. direction de l'entrepreneuriat rapide. voilà déposer ñu ànd ak ñooñu ñu dimbale leen ñu am matériel agricole te loo ci lu ci gën a neexati de la motorisation de l' agriculture léegi yow gis nga tracteurs yi président Macky Sall. waaye yaatuwul boo demee si ses la fa nekk ci yaatuwul yaatuwul non yaatu na c' est à dire. yaatuwul ba léegi daabaale yeeg ngoos-ngoos yeeg gopp yi ñu ngi ci àll bi. xam nga soo déggee ñu naan euh, pour avoir une bonne production il faut qu'il y ait une bonne organisation accompagnée d'une bonne gestion wa yaatal gi kan lan wax yaatal non yaatal gi kay wessu eh, dem wa bappi ci jotti wa ngexo jotti ñeneen ak ñeneen jotti dengo manela manela wa wa wa wa wa taamo ngay sax wa taamo ngay sax ni da ngeen jël ñi xamne am nañ doole am nañ xaaliss ngeen jël leen jox leen tracteur waye ñi nga xamne euh, ay fas lañu am ak ñu baam xam nga bay mom mëno ci wéy quand même dengo li mala wax lol diñu ko nangul dengo li mala wax les les les techniciens les chefs de service techniques agricoles sont très méthodiques. Ils ont leur manière de distribuer le, matériel agricole. Tay gis nga gis nga tracteur, yi ngay gis ñuy joxé hmm. dafa am commission technique bo xamantene mo koy même le préfet du département a participer à lolu les chefs de service technique dañ ci bok donc lolu nekkut lo xamantene dañ koy distribuer par hasard wala yama saf yama neex dedet lolu amul de dañ koy teg ci anam yu leer y a les gros producteurs. Mhm. yoo xamante ne ñi nga xamante ne dañoo ñii nii seen production am na doole laaj na. dooleel laaj na ñu dooleel leen dañ leen di dooleel parce que si la production est, est, est énorme ça peut emblaver beaucoup de surface. comme yo yow am nga fit ba ñëmé nga taxaw di wax ci mbay mi mhm. léegi gopp yeeg daabaali yek ŋoos ngos yi kañ lañ ciy non mais si lañ nek si ci si fi lool si lañ nek parce que si on parle de la motorisation. ndax ya ngi woté autosuffisance si si on parle de de la motorisation de l'agriculture mais ci doon boobu lañ nekk Té loolu kenn nattable ko. amul secteur boy dem ci Sénégal. Hmm. Do fa fekk ay tracteurs ak ay machines yo xamante yu bes la de nouvelle génération ñu nek ci tool yi ay wa xana kay dañuy dañuy gëna yaatar rek mu gëna yaatu nga xamantene buñ démé ba nga xamantene dëkk bo dem rek ñaar wala ñett baykat am nañ fa tracteur ay wa légui nak ñu ñëw ci seen candidat yi fi ci kaolax hmm. lan mo tax ñu war leena hôtel hein tay hmm. mané lan mo wara tax suñu yaay yi suñu mam yi nek ci kër ga wara juk dem pap hôtel pap dem bi tay bu ñu bu ñu la laajoon euh, tey lan moo tax ñun ñu war a woteel ma Mademba bi tey loolu ñu tontu. waaw xam nga soo gisee ñu ne pencum ndaw réew ñi euh, gars yi di dagaal baatu askan yi pour taxawal fa population bi lépp loo xamante ne mooy seeni bëgg-bëgg seeni mébét ak li ngeen xamante ne moom moo leen métti ñu dem taxaw biir assemblée nationale waxal leen ko foofu. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñuy wax la voix de l'opprimé manam ñi nga xal ñi nga xamantene seen cadeau yegut fañ wara waxe batu ñi amul bat batu ñi amul bat batu ñi amul bat hmm ñoñu ñi ñi tab ne ñom ñoy dagan batu askan ni pour taxawal batu ñi amul bat nga xamantene euh dañuy ndar kep soxla ye jafé jafé jafé jité yeb yobbu ko ci penchum rawi rew mi ñu pencho ko waxtaan ko ut ci ay solution yo xamantene ñepp dinañ ci gis seen bop mhm. lolu nak euh, buñ ci tabé ay ay tanné ay doomu salum euh, rawati na kaolak mbossé kumba jigen tan bobu nonu nekul dañu tan ni rek parce que tay euh niko tubab nasaran di waxe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mhm. parce que ñoñu nonu euh xam nañ len am nañ ci ñom yaakar am na lu ñu wone tamit ba tax ñu tab leen ci loolu mhm. kon donc yaakaar ngay wax ni feeñ na foofu nga ni daal ñuñ war a woteel waaw ñooñu ñu war a woteel parce que tey soo gisee ma ne euh, kaolag euh, saalum gii di dëkk mboose kimba jigéen ñëpp a waroon laxasaayu takk seen digg xam nga lu tax mm. parce que président Macky Sall daf ñoo cëral daf ñoo cëral te ñim fi teg ay doomu kaolag authentique lañ des kaolag waaw ñu bëgg Kaolack ñu gëm Kaolack ñoo xamante ne seen lépp Kaolack la seen lépp Kaolack la soo tuddee Kaolack da ngay gis seen xar kanam ni muy nayee kon donc di kon donc mhm. ñun Kaolack waaye ñun Kaolack waaye milieu yi gën a gën a reculer góor jigéen mag ak ndaw ñëpp a war a laxasaayu ñun ñëpp a waroon daje ci terrain bi sax parce que ñii ñu tëb fii tey c'est des fils dignes de Kaolack. ay tiitar nous. c'est des hommes intègres Kaolack ben leen di tiitaroo te loolu non nag waru nangu kenn ñëw di ko yakal. So xoolee dans dans le Sénégal Kaolack ñi fi tab ñi ñu fi ta li ñu fi tab daanaka mun nañ wax ko fenn. non du tabuñu ko fenn mais. Hmm. Euh, en tout cas président Macky Sall ciural na wasal xafal na len ah, kay lu bari ndax ciural na wasal mo xaf da fay da fay da fay xaf juroom juroom ñent ni yeen kay liñ leen xafal sax wa ma sha Allah rek fogna fogna xamoleen ko meñ na ma sha Allah legi nak legi motax nak motax nak euh, ñuy interpeller kawlak wa yeb goor jigen mak ak ndaw euh, parce que tay euh, say dom bu fekente ne euh niñ wara mel mel nañ ko fañ wara teggu teggu nañ fa Ah, amul changement de bopp fas bank ba légui wala mané maron bes la dal bopp fas bi ngeen di jema ridiculariser mais e nit ku nek rek amna luñ lay mandar galé ya ngi dég askan wu ne rek amna nuñ koy mandar galé mandar ga yaqul dara ci liggéey bi patch bi maké ca né benen patch bi aminatou touré waaw mané hmm damay tontu sama waji rek mandarga bi moma ah? <laughs> bi mo upp sens waaw mais yep ben la rek ñi ñi woté ñi woté mëna xam bop photo du ci dara da lay togn rek waaw euh légui mané mhm. euh xob bi mimi touré mo jane parce que amna ño xamné bu ñu démé dañuy xol ba paré non dé goma dé mané la euh, ku bax hmm sun xob bi tasaro na bir kaw lak ñep xamé lañ ko kon baxna ay wa eh, kaddu gu mu jug kaddu gu mu jug lu muy donne waaw xanaa di sant yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ne may nañu tal ak fekkee eh, di gërëm aussi population de kaolack eh, di gërëm responsable politique yi yi nga xamante ne ñu ngi biir kaolack eh, di liggéey liggéey bu mucc ayib pour jox son excellence le président Macky Sall ndam di wax aussi yéen tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant Eh, di ñaax aussi sun mbokk yi nga xamantene ñu ci terrain bi mhm. ñu gëna gor gor lu rek euh yalla mi nga xamantene moy maye ndam yalla ñu maye ndam gu sedd guuy ñu mëna tega tek senegal ci yoon bi nga xamantene euh mo gën ci yoon bi euh au soir du 31 juillet euh yalla yalla def eh, président Macky Sall am ndam fi ci Kaolack ak Sénégal war ngeen kep jërëjëf gërëm nañu la makuma mbocc ñu ngi jéggulu tam téléphone bi bëggoon nañu jël quand même ay réaction waaye tamit ñu ngi ciy jéggulu bu baax ñi nekk ci téléphone bi di sonné bari nañu lool mhm. ñu ngi ciy jéggulu du suñu coobare fàttali leen ni tamit euh, agenda campagne bi tey ñaar fukki fan ak juróom ci wérum sulet atum 2022 ar senegal dina dem parcel asini golf geji bok gis gis dina dem tengue ñakku rap eh, tiwawon peul serviteur mpr pap jibril fall dina dem siki tior kaulak fi ak mbour natangé dina dem face uh, koto ak diwanu tambakunda walu senegal mom mu ngi ci beut gannaalu rew mi ci saint louis du senegal walu tay ma nga matam bakel ak kanelu yewi askan wi liste départementale bi tay dina dem ci medina benno bok yakar ñu koy xaar ndi caisse ak mbour kaolax itamit ñom neena nu legi da nañu wuté ci yenen commune buñu sukkandiko ci ki tok planning démé bu yewi askan wi département bu kaolax japp len né da nañu dem ciawando sangil kumbal mbosh keur mari sikatrum euh, keur baka ndofane ar senegal ñom ñu ngi tertu tay pap jibril fall euh, non